Приятного просмотра. the bank rolling. Like a ball. Sipping lean. Нифига себе! Что случилось? about me, yeah. nigga acts about me. I'm a hustler, I'm a, I'm a hustler, yeah. homie. I'm a hustler, I'm a, I'm a hustler, yeah. homie. Nigga acts, nigga, nigga acts. Yeah. Oh. What a beautiful day it is today, isn't it? Вот идет, сейчас упадешь, блядь, пиздец, блядь! Еба! Блядь! Пиздец! Выпал! Во, блядь, занос пошел! Ёбана улетел! Ну куда же вы летите? Ебана срака! Фу, бля, хорошо людей не было! Ёбана рот, ребят! да, ну все, проходи, мальчик. Под ним. What the fuck is this piece of shit? darkness, my old friend. I've come to talk with you again. 有关们的好兄弟。 Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Uh, goddamn, how real is this? I know them whole niggas gonna be. <laughs> Riding up uptown. One, two. Help! No, wait. Sorry. One, two, three, four. Help! I need somebody. Help! help. Not just anybody. I've been down so long, it looked like up to me. They look up to me. I got fake people showing fake love to me, straight up to my face. You need to put your hands like that, so you can do. danger. Faces look ugly when you're alone. Hey, Chuck! That is a girl, wherever you are Do you believe it? Can you receive it? Я пишу лекции. Алло, ты меня слышал? Девушка спит с парнями из-за конспектов. <laughs> Джекпот. То есть... I see trees of green God, oh man, oh God, oh man, oh God. Но ну ты же великий воин, укротитель члена сатаны. Разорвал подушку, накакал в нее, обмазался перьями с дерьмом, бегал по отделению, кричал, что он ангел. Короче, я такой, каков я есть. И чем скорее ты это поймешь, тем лучше для нас обоих. Ставьте большие пальцы вверх. Подписывайтесь и делитесь этим видео с друзьями. Хорошего вам настроения. Пока-пока.